Depuis le début de cette retraite des ouvriers, le rafraîchissement, le réveil, l'élevation, que Dieu continue dans chaque vie en ce jour au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette heure. Nous bénissons ton nom à cause de ce que tu as déjà fait. Nous te remercions pour ce que tu vas continuer à faire. Nous prions, Seigneur, quand que ce matin, que tu ouvres les écluses des cieux pour chacun au nom de Jésus. La fatigue, l'épuisement, que tout disparaisse. Et remplis-nous, injecte-nous de la puissance céleste et de l'onction céleste au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ceux qui sont faibles soient fortifiés, ceux qui sont malades soient guéris, et que tout, tout marche dans la direction du réveil, du renouvellement de notre force au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse. pour vous asseoir. Nous considérons ce matin la clique de la foi intitulée « La foi qui triomphe dans toutes les épreuves ». Oh, quelle chose glorieuse de savoir de la parole de Dieu que quel que soit, quel soit ce qui survient sur le chemin d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, la foi qui triomphe, la foi qui, qui la foi qui nous permet de devenir triomphants dans toutes les situations, dans les tribulations, dans les épreuves, le Seigneur a rendu disponible. Et je crois que tu vas prévaloir, triompher au nom de Jésus. La foi qui triomphe dans toutes les épreuves. En 1 Samuel au chapitre 2, verset 9. 1 Samuel au chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2, verset 9 il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force, par la force naturelle, par la capacité naturelle, par l'autorité naturelle. Oh, personne, aucun homme ne triomphera point, que ce soit ceux qui sont dehors, ou bien que ceux qui sont dedans, la seule chose qui nous amène à triompher, c'est la foi que nous avons en Dieu. Parce que la foi que nous avons en Dieu nous connecte à la puissance de Dieu et nous connecte au Christ du Calvaire qui a triomphé de la mort, qui a triomphé de la maladie, qui a triomphé des démons, qui a triomphé de toutes choses qui pouvait donc se lancer contre un enfant de Dieu. Et quand il nous donne cette foi, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui reçoit l'exaucement aux prières, la foi qui gravit tous les obstacles, qui saute tous les obstacles. Quand il nous donne cette foi, nous allons triompher. Nous devons triompher. Voyons le verset 10. Verset 10 les ennemis de l'ennemi de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son noir. Nous voyons en Exode, au chapitre 14, verset 13. Exode, chapitre 14, 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel. » Je suis sûr que vous connaissez l'histoire ici. Les enfants d'Israël étaient sortis du pays d'Égypte et ils étaient sortis de la fournaise de fer. Ils étaient sortis de cette euh, autorité oppressive dominante sur eux, qui les avait maintenus, qui les avait gardés en esclavage pendant très longtemps. Maintenant, ils étaient délivrés et rachetés et ils sont sortis de cette fournaise d'affliction. Après être sortis maintenant, Pharaon a décidé pourquoi est-ce que nous devons les laisser partir Ils doivent rester perpétuellement en esclavage dans son pays. Alors il a rassemblé ses chars il rassemblaient ceux-là qui allaient ramener les Israélites en esclavage. Et maintenant, ils couraient après eux. Maintenant, quand les Israélites les ont vus, ils, ont eu peur. Qu'allons-nous faire Nous sommes venus périr oh, devant la mer rouge. C'était en ce moment que Moïse leur a dit, ne craignez rien. Je viens vous dire ce matin, ne craignez rien. Quel que soit ce qui se passe, ne craignez rien. Les vents, les vents sauvages soufflent. Les tempêtes soufflent, ne crains pas. Et les tempêtes se lèvent plus haut. La mer orageuse et les vagues de la mer mugissent. Le Seigneur te dit ce matin, ce jour, calme-toi, ne crains rien. Reste debout. Ne coupe pas, ne coupe pas par-ci, par-là. Ne panique pas, ne coupe pas ne te retrouve pas au milieu des chats d'Égypte. Reste là où tu es, reste en place et regarde la délivrance que l'Éternel va t'accorder en ce jour. Quelqu'un aide-moi à crier aujourd'hui, ce jour. Crie-le à haute voix, ce jour. Moïse ne savait pas ce que la méthode que Dieu allait utiliser, quelque chose qui n'avait jamais eu lieu se produira. Mais Moïse avait l'assurance que tout ce que Dieu fera, quelle que soit la méthode à utiliser, aujourd'hui et ce jour-là, ils verront la délivrance et la libération et le recouvrement et l'autorité et la traversée de la mer Rouge par les enfants d'Israël. Alors il a dit, vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus Jamais. Je crois que vous allez me donner grand mère là-bas. Verset 14. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Il combattra pour toi. Il combattra pour ta famille. Il combattra pour notre église locale. Il combattra pour toute l'église. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Verset 15. Maintenant, l'Éternel dit à Moïse, pour, c'est une chose pour nous, aux dirigeants, de parler au peuple. C'est une chose pour nous, d'encourager le peuple, mais il est très bon et très meilleur même, pour que nos oreilles soient ouvertes, que nos cœurs soient ouverts, et que maintenant, Dieu puisse nous parler du ciel. L'Éternel dit à Moïse, je prie, que les canaux de communication entre toi et Dieu ne soient point bloqués au nom de Jésus. Vous voyez, le problème des ouvriers, le problème des dirigeants, le problème des serviteurs de Dieu, c'est qu'ils pensent qu'ils connaissent déjà ce qu'il faut faire. Ils connaissent le chemin à suivre. Ils savent comment décider. Et ils savent comment être ici ou comment être là-bas. Et ils n'écoutent jamais de nouveau Dieu. Vous voyez, chaque fois à chaque occasion vous devez garder vos oreilles, vos oreilles, vos cœurs, vos esprits ouverts pour que lorsque Dieu parle chaque jour, avec chaque défi qui survienne, que vous écoutez la voix de Dieu au nom de Jésus. Mais Moïse, et si Moïse était comme les autres dirigeants chrétiens d'aujourd'hui, tout ce qu'ils ont entendu, c'est lorsque ils ont commencé avec lui au moment de la, du buisson ardent. Et l'Éternel a dit, j'étais appelé, alors je suis venu délivrer mon peuple. Certaines personnes la seule fois qu'ils ont entendu l'Éternel, c'est au commencement du voyage, au commencement de leur conversion, au commencement de leur appel dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, les problèmes viennent, les tempêtes viennent, les difficultés viennent, les défis viennent. Et ils n'entendent plus Dieu encore. Ils n'entendent plus. Et voici le chemin, marchez-y. Dieu merci pour Moïse on dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Maintenant, verset 16. Il dit, toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Il n'a jamais fait ça avant, mais divise-la maintenant. Ce que tu n'as jamais fait, tu le feras. Les miracles que tu n'as jamais vus, tu les verras. La victoire, le triomphe que tu n'as jamais vu dans ta vie depuis que tu es devenu chrétien, depuis que tu es devenu ouvrier, maintenant, c'est un nouveau jour. J'ai dit, c'est une nouvelle journée. Et tu verras, tu les verras au nom de Jésus. Et tant ta main sur la mer et fends-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. C'est comme ça Dieu leur a donné la délivrance et ils avaient la foi qui triomphe dans toutes leurs épreuves. Cela leur est arrivé et cela va arriver aussi. La foi qui vient, la foi qui triomphe et la foi qui, qui prévaut trois points dans le message. Premièrement, la folie et la tromperie des persécuteurs endurcis. La folie et la tromperie des persécuteurs endurcis. Ces Égyptiens opprimés, oppressés, ils étaient fous, dans leur pensée. Ils étaient trompés et endurcis dans leur cœur. C'est pourquoi ils ont pensé qu'avec tous les miracles qui avaient lieu dans le pays d'Égypte et avec tous les exploits qui avaient été accomplis par la veille de Moïse, que quelqu'un pouvait encore se lever, rassembler des chars et maintenant poursuivre les enfants d'Israël. C'est un signe de folie et de tromperie de ces persécuteurs en Deux, premier point donc, la folie et la tromperie des persécuteurs endurcis. Deuxième point, l'incrédulité et le désespoir des personnes craintives et cruelles. cruelles, des personnes qui ont une colonne, ils n'ont pas de colonne vertébrale. Et une fois qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu maintenant bloque leur pensée à tous les miracles qui leur étaient arrivés et qu'ils avaient vu par le passé dans le pays d'Égypte et ils sont devenus incrédules. Je prie que tu ne sois pas incrédule. Je veux entendre un grand Amen. Et c'est l'incrédulité, le manque de foi qui cause le désespoir, qui cause leur découragement. Que ferons-nous? Est-ce que nous allons mourir ici? Parce qu'ils étaient craintifs et ils étaient incrédules sans avoir de colonne vertébrale. L'incrédulité et le désespoir des personnes craintives et cruelles troisième point, la pleine domination. C'est ce que j'ai. Il dit, c'est ce que j'ai. C'est ce que tu as aussi au nom de Jésus. La pleine domination des pèlerins optimistes marchant de l'avant. La pleine domination des pèlerins optimistes optimistes marchant de l'avant. Nous allons marcher de l'avant. Partout, le Seigneur a exigé, commandé. Nous y serons finalement, nous y serons au nom de Jésus. La pleine domination des pèlerins optimistes marchant de l'avant. Premier point, la folie et la tromperie des persécuteurs endurcis. En considérant Proverbe 24, nous allons voir le verset 9. La pensée de la folie Proverbe 24, verset 9. La pensée de la folie n'est qu'un péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Les Égyptiens avaient rassemblé leurs chars et voulaient poursuivre les enfants d'Israël. La pensée même de leur cœur qu'ils pouvaient vaincre ces Israélites encore, cette pensée de folie est un péché. Et le moqueur c'était une moquerie vis-à-vis de Dieu, une moquerie vis-à-vis du peuple de Dieu, une moquerie vis-à-vis -vis de Moïse et d'Aaron, et une moquerie vis-à-vis de ces Israélites qui avaient été délivrés par la grande puissance de Dieu de l'Égypte sur leur route pour Canaan. Verset 8. Verset 8. Celui qui médite de faire le mal s'appelle celui qui planifie faire le mal, celui qui propose faire le mal celui qui développe des stratégies pour faire le mal s'appelle un homme plein de malice. Et c'est ce qui est arrivé aux Égyptiens. Trois éléments dans ce premier point. Premièrement, la pensée de folie, des, prétentieux, des prétentieux endurcis. Ils ont fait semblant de ne pas savoir que Dieu est puissant, que Dieu est puissant, que Dieu est fort. Et que combattre contre Dieu, c'est un combat perdu d'avance, la pensée de folie des prétentieux enduits. Deuxième élément, la tragédie de l'oubli des persécuteurs hautains. La tragédie de l'oubli des persécuteurs hautains, hautains, pompeux et remplis de soi, satisfaits de moi. Ils ont oublié ce qui leur était arrivé Mm. avec ces dix plaies qui s'étaient abattus, abattus dans le pays d'Égypte, la tragédie qui était survenue sur eux. Mais ils ont oublié, troisième élément, la terreur de combattre contre la puissance supérieure. La puissance supérieure, la puissance qui a créé les cieux et la terre. La terreur de combattre contre la puissance supérieure. Revenons au premier élément, la pensée de folie des prétentieux endurcis. En Exode 14, 3. Exode 14, 3. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le désert. Le désert les enferme. Le Seigneur connaissait ses pensées. Et le Seigneur connaît toutes pensées. Les pensées des gens qui pensent qu'ils vont dominer, qu'ils vont détruire tout le peuple de Dieu et qu'ils vont les ramener sous la servitude en esclavage. Il connaît la pensée de chacun avant même de penser. Dieu est en avant sur eux et il neutralisera toutes ces pensées négatives des prétentieux au nom de Jésus. Voyez le verset 4. Verset 4. J'enducirai le cœur de Pharaon et je lui permettrai de faire ce qu'il veut. Je lui permettrai de se lever et, de les poursuivre. Mais Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Dieu sera honoré sur tous tes ennemis et les ennemis de l'Église au nom de Jésus. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 5. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent, furent changés. C'est comme s'ils avaient un cœur, un cœur de Pharaon, un cœur de tous ses serviteurs, unis ensemble. Maintenant, au singulier, on dit le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services. Verset 6. Et on dit, et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Verset 7. Il prit 600 chars d'élite. 600 chars d'élite. Ils ne savaient pas qu'ils allaient périr. Et tous les chars de l'Égypte, et tous. Et il y avait sur tous, tous des combattants. Verset 8, on dit « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Ils ont fait semblant de ne pas savoir que Dieu est puissant, que Dieu est fort, que Dieu avait déjà visité le pays d'Égypte avec son jugement par le décès de chaque premier-né des hommes et des animaux en une nuit. Toutefois, ils ont fait semblant de ne pas connaître la puissance d'un tel puissant Dieu. Et maintenant, ils ont poursuivi Voyons Jérémie au chapitre 4, 14. Jérémie, chapitre 4, 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem. Maintenant, il fait appel au peuple de Dieu de ne pas avoir un cœur comme celui des persécuteurs, le cœur comme celui des pécheurs endurcis, le cœur comme celui des gens insensés qui ne savaient pas, qui ne veulent même pas connaître la force et la puissance de Dieu. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderais-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Je prie que ce type de pensée, pensée inique ne soit pas dans nos cœurs au nom de Jésus. Deuxième élément, deuxième élément, la tragédie, la tragédie de l'oubli des persécuteurs hautains. La tragédie de l'oubli des persécuteurs hautains. Laissez-moi vous rappeler les choses qui leur étaient arrivées. Cette nuit-là, tous les premiers-nés étaient morts. Ils ont enseveli les premiers-nés de toute famille dans chaque maison en Égypte il ne devrait pas oublier si rapidement. Voyons, voyons en Ecclésiaste, chapitre 8, 9. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 9. Il dit, « J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. » Nous devons considérer tout ce que Dieu a fait nous devons considérer tous ces jugements du passé. Nous devons considérer tous ces jugements d'hier, des années passées, il y a quelques jours seulement. Maintenant, cette personne a dit, oh, voici ce que j'ai vu. Oh, je vais, je, vais appliquer mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. il y a des gens, ils ne considèrent jamais cela. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est opprimer. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est dominer les autres, un groupe de personnes. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est de garder le peuple de Dieu en captivité et de les dominer. Mais finalement, Pharaon et tous ces gens-là ont découvert qu'il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Vous voyez, ceux-là qui sont réellement portés à dominer, à contrôler les autres, à assujettir les autres, à mettre les autres sous leur autorité. Ils ne pensent jamais à la répercussion ou au résultat de cela contre leur vie. Mais, mais rappelez-vous toujours, ne soyez pas comme Pharaon ne tombez pas dans la tragédie de l'oubli et dans, la, les pensées iniques. Qu'il y a un temps où un pharaon, ou un Nebuchadnezzar, ou un Hérode peut vouloir dominer une autre personne pour son propre malheur. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Troisième élément alors, c'est la terreur de combattre contre la puissance supérieure. La terreur de combattre contre la puissance supérieure. Vous ne serez pas comme Pharaon. Alors, je ne serai pas comme Pharaon. Je ne veux pas combattre le Dieu Tout-Puissant. Je ne veux pas combattre son plan, quelque chose qu'il a résolu de faire. Même si vous combattez contre cela, il fera ce qu'il veut faire. Et par conséquent, c'est en réalité irréfléchi pour qu'un homme, pour qu'une femme, pour qu'un pharaon, pour que qui que ce soit des serviteurs de pharaon se lève combattre ou planifier même combattre contre la puissance supérieure. En Ésaïe au chapitre 45. Ésaïe 45 verset 9. Euh, malheur à qui conteste avec son Créateur. Malheur, malheur à celui ou à celle, au dominateur, au roi. Malheur à cet incroyant, à ce pécheur, à ce rétrograde, ou qui que ce soit, qui a à cœur de vouloir combattre contre son Créateur. La domination la condamnation, le jugement, la perdition éternelle contre celui qui combat contre son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu Et ton œuvre, il n'y a point de main. Ceux qui essaient de combattre Contre de Tout-Puissant, ils souffriront sur la terre et ils souffriront dans l'éternité. Si Dieu a fait un plan pour ta vie et que quelqu'un essaie de combattre ce plan-là, ils ne combattent pas contre toi, ils combattent contre leur Créateur. La damnation pour cela, le jugement s'abattra sur de telles personnes. Voyons 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 22. En 1 Corinthiens, chapitre 10. Lisons à partir de verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? quelle est la foi de l'homme? Quelle est la force de l'homme qui veut combattre contre son Créateur? Qui veut combattre son Créateur? Sommes-nous plus forts que lui? Pharaon l'a découvert finalement, mais qui n'était pas assez fort. Pas seulement assez fort qu'un seul ange, même pas assez fort que la veille de Moïse. Il a été détruit et tous les ennemis des Israélites et du peuple de Dieu, finalement, ont péri dans la mer Rouge. Comme cela était arrivé, il en sera ainsi aujourd'hui. J'ai dit, il en sera ainsi aujourd'hui. Deuxième point. Deuxième point, l'incrédulité et le désespoir des personnes craintives et, cruelles, insensibles en nombre. Au chapitre 14, verset 1er, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Les enfants d'Israël, le peuple qu'il a acquis, le peuple de puissance, le peuple d'objectif est le peuple choisi par le Dieu Tout-Puissant et qui devait le suivre jusqu'à jusqu'à la terre où coule le lait, le miel. Imaginez ces gens-là toute une nuit, pleurant et poussant des cris, en train de soupirer à cause de leur incrédulité. Je prie que cela ne t'arrive pas. Tu ne vas pas pleurer devant le diable. Tu ne vas pas pleurer devant les démons. Tu ne vas pas pleurer devant un persécuteur. Tu ne vas pas pleurer devant tous ces Égyptiens prétentieux au nom de Jésus. L'Éternel lui-même qui t'a suscité, qui t'a appelé, et qui t'a appelé pour être vainqueur chaque jour, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves qui surviennent, tu seras un vainqueur au nom de Jésus. Maintenant, vainqueur, victorieux, triomphant, ne pleurez pas devant les gens qui, chaque ennemi qui viendra dans ta vie, tu vas le défaire tu seras en haut. Ta vie sera préservée aux yeux du Seigneur au nom de Jésus. Si tu es le vainqueur, si tu es le vainqueur, pourquoi alors seras-tu en train de pleurer devant ceux-là que tu vas balayer, vaincre et que Dieu te donnera la victoire sur eux. Tu ne vas plus jamais pleurer devant ses ennemis faibles au nom de Jésus. En Jacques chapitre 1, verset 6. Jacques chapitre 1, verset 6. Mais qui demande avec foi. Chaque fois que tu as un problème, demande à Dieu de régler, mais ne demande pas la foi. Quand tu as un défi, va demander au Seigneur d'enlever le défi il t'a donné, fait la promesse. Tout ce que vous demanderez, il te le donnera. Alors, il n'y a pas de raison de pleurer, il n'y a pas de raison d'être craintif, il n'y a pas de raison d'être déprimé, il n'y a pas de raison d'être de désespérer ou d'être découragé. Demande au Seigneur et il exaucera ta prière. Même ce matin, il va exaucer ta prière. J'ai dit, même ce matin, il va exaucer ta prière. Si tu es courbé, il va te redresser. Si les tempêtes viennent contre ta vie, toutes ces tempêtes vont cesser ce matin et il y aura un grand calme dans ta vie au nom de Jésus. Mais comme tu pries, comme tu pries, mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme, qu'un tel homme, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si le Seigneur me dit, si tu fais comme ça, tu ne recevras rien de moi. Maintenant, il me dit, si tu fais ça de cette manière, tu recevras tout ce que de moi. Il sera sage. Ce que Dieu m'a dit, que si je le fais de cette manière, que si je demande comme ça, si je prie de cette manière, si je pense comme ça, que je ne recevrai rien de lui. Je pense que la chose sage à faire maintenant, je sais que si je pense comme ça, je n'aurai rien de Dieu. Si j'agis comme ça, je ne vais rien recevoir. Si je prie comme ça, je ne vais rien recevoir. Si je jeûne comme ça, je ne vais rien recevoir. Alors la sagesse de Dieu me dit alors, voici dans telle direction. Il me dit, si je demande par la foi tout ce que je vais demander, il va m'écouter. Alors ça doit changer ta prière, ça doit changer ton modèle, ça doit changer ton style de vie. Pour que chaque fois que tu demanderas au Seigneur quoi que ce soit, que tu demanderas pas la foi et le Seigneur va exaucer ta prière. J'ai dit le Seigneur va exaucer ta prière. Mais que qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. On le dit dans le verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Les tempêtes viennent, Déjà, tu es irrésolu, inconstant et tu es stabilisé et tu veux que les tempêtes s'en aillent. Tu veux que tes prières soient exaucées et il dit, demande pas la foi et tout te sera donné. Dans ta vie, tout ira bien. Dans ta famille, tout ira bien. Trois éléments à voir. Premièrement, le cri et les plaintes de leur nature craintive craintive. Deuxième élément, le conseil dans la crise ne craint point. Troisième élément, le commandement pour les vainqueurs en avant maintenant. Quand est-ce que tu dois avancer? Il a dit quand est-ce que tu dois avancer? Mais comprenez, comprenez. Les chars étaient encore là. Ils n'avaient pas encore été vaincus. Ils n'ont pas, encore été noyés dans la mer rouge. Si tu les vois, si tu vois Pharaon, Pharaon lui-même a dit, je serai avec les chats et je vais ramener tous ces Israélites. Dieu n'avait même pas encore réglé le cas. Maintenant, Dieu dit, en avant, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce qui t'apparaît, quel que soit ce qui circule dans ton corps, ne t'en soucie pas ça. Laisse ça tranquille. Dieu va s'en charger marche de l'avant maintenant. Quand est-ce que tu vas marcher de l'avant? J'ai dit, quand est-ce que tu vas marcher de l'avant? C'est confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Tu marcheras de l'avant au nom de Jésus. Premier élément, premier élément, le cri et les plaintes de leur nature craintive. En Exode 14, verset 10. Exode 14, 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils étaient tellement effrayés. Mais ils ont fait quelque chose de bon. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Cela veut dire ils ont fait connaître la situation à Dieu. Mais vous savez, quand vous criez à l'Éternel, il y a différentes manières de crier à l'Éternel. Vous pouvez crier à l'Éternel par la foi, avec assurance que cela ne dépasse pas Dieu. Vous pouvez aussi crier à l'Éternel en vous rappelant que voici ce qu'il a fait. Il y a quelques jours, dans le pays d'Égypte, vous pouvez crier à l'Éternel avec confiance et foi et confiant, sachant que quel que soit ce que vous avez, le Seigneur exaucera. C'est comme ça que vous allez crier à l'éternel aujourd'hui. C'est de cette manière que vous allez crier à l'éternel aujourd'hui. Mais il y a d'autres manières de crier à l'éternel. Vous pouvez crier à l'éternel. Oh, je suis malheureux. Pourquoi est-ce que je me suis amené dedans? Pourquoi est-ce que je suis là? Je vais périr maintenant je vais mourir maintenant. Tu peux crier à l'éternel de façon négative. Et quand tu cries à l'éternel de cette manière, tu ne cries pas par la foi, tu cries dans la crainte. Verset 11. Verset 11, il dira à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Vous savez, il y a certaines personnes hein, des croyants incrédules. Je suis surpris. S'ils ont un, petit mot de tête, ils vont penser à la mort. S'ils ont un peu un mal de ventre, ils pensent à la mort. S'ils ont un peu un petit défi, peut-être, peut-être, euh, c'est peut-être l'étoile toiles qui ont couvert leurs pieds dans la nuit et ils étaient dans le rêve, ils n'ont pas pu ôter leurs pieds, ils vont penser à la mort s'ils ont un petit défi, la mort est très proche de leur bouche. Ôte ce langage de ta bouche. Tu ne mourras pas. L'heure n'a pas sonné de mourir. Ah, je parle aux gens qui ne comprennent pas. La mort sera loin de toi au nom de Jésus. Ils ont oublié que Dieu a dit, je vous fais sortir d'Égypte pour vous amener à la terre promise. Maintenant, chaque fois, une petite chose se passait, mort, mort, mort, mort. Mais Dieu merci, moi je ne mourrai pas. Hein. Moi je ne suis pas prêt à mourir. Hein? Il n'y a pas de mort dans l'emploi du temps de Dieu pour moi en ce moment. Ah, je le dis pour moi-même. Hein? Toi aussi tu peux le dire pour toi-même. Hein. Il n'y a pas de mort. Que tout le monde le répète. Il n'y a pas de mort. Dans l'emploi du temps de Dieu, pour ma vie, en ce moment, je te vois vivant. Et la vie de Dieu va prévaloir dans ta vie au nom de Jésus. Voyez, voyez, voyez verset 12. Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte euh, Vous voyez, ils avaient oublié les paroles qu'ils étaient encore en Égypte. Oublie toutes les paroles que tu avais déclarées quand tu traversais les, mers orageuses, parce que toutes ces paroles n'ont rien donné. Alors, adopte un nouveau langage, adopte une nouvelle langue, et que le, les propos positifs de ta bouche soit que tu montes et que tu marches de l'avant et rien de négatif ne va arriver dans ta vie. Et il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ton, langage. Il te sera fait selon tes propos. Ils ont dit, laisse-nous, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir que de mourir au désert. Mais Dieu merci, ça c'est du passé, tu ne mourras pas. La vie a été proposée, planifiée, promise pour toi. Cette vie aura effet dans ta vie au nom de Jésus. Exode 17, verset 3. Exode 17, verset 3. Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux Vous voyez, la chose surprenante, la chose surprenante, c'est qu'ils étaient des bébés spirituels qui ne grandissaient jamais. Même langage, ils sont venus à la retraite de Pâques, même langage. Ils sont venus à la retraite des ouvriers, même langage. Ils sont venus à la retraite de décembre, même langage. Ils viennent au troisième week-end de réveil et miracle, même langage. Mourir, mourir, mourir. Dieu merci. Il ne va pas exaucer une prière négative. Et ceux qui veulent mourir, et que Dieu ne veut pas qu'ils meurent, Dieu dit, ton emploi du temps ne va pas prévaloir sur mon emploi du temps. Mon emploi du temps pour toi, c'est la vie. Mon emploi du temps pour toi, c'est la longévité. Alors, quand tu pleures et tu dis, tu montes ton emploi du temps, laisse-moi mourir maintenant, laisse-moi mourir maintenant. Il dira, mes pensées ne sont pas tes pensées et mes voix ne sont pas tes voix. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, dit l'Éternel. Tu penses, tu penses de la mort, lui pense de la vie abondante pour toi. Et il te lance là, attrape la vie abondante au nom de Jésus. Deuxième élément, deuxième élément, le conseil dans la crise. Ne crains point. Le conseil dans la crise, chaque fois que tu fais face à une crise, chaque fois que tu es confronté à une crise, tu as un carrefour, c'est parce que Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie. Cette crise ne va pas mettre fin à ton voyage. Cette crise ne va pas mettre fin à mon voyage. Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne dites-moi non la suite. Exode 14, 13. Je vais encore vous poser encore la question. Moïse répondit au peuple, dites-moi la suite. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Vous savez, quand quelqu'un a peur, il court par-ci par-là. Et c'est ceux-là qui font vite l'accident. Quelque chose est arrivé, ils ont entendu un bruit, et c'est un, bruit aigu. Ils courent de leur maison. Ils ne regardent même pas autour d'eux. Quelle est la cause de ce bruit C'est quoi Tout d'un coup, ils attendent cela. Ils bondissent et commencent à courir. Ils ont peur et courent. Maintenant, sans regarder le bruit, tel, côté de la voie. Et c'est comme ça qu'ils font accident. Quel, si vous certaines personnes, elles courent dans, le, dans un trou. Elles tombent dans une fosse. Dans d'un caniveau. il brise les eaux. à cause de la peur. Quand quelque chose se passe, vous comprenez, vous, vous allez à la terre promise. Combien voient la terre promise Alors, quand quelque chose arrive, reste en place. Tu regardes cela, tu regardes dans telle autre direction, Dieu, que vais-je faire S'il veut que tu restes en place, protection sera là où tu es debout. Maintenant, s'il veut que tu ailles à droite ou à gauche, tu entendras une voix derrière toi qui te dira « Va par ce chemin » et il y aura la protection pour toi au nom de Jésus. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais. Rappelez-vous, la grande puissance d'Égypte était là. Les magiciens d'Égypte pouvaient être avec eux. Les chars d'Égypte étaient là. Quelle que, soit, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur autorité, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais. Au nom de Jésus, ne crains rien. Le Seigneur sera avec toi. Ne crains rien. Le Seigneur va te protéger. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Pharaon de l'autre côté le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, est là à tes côtés. Ne crains rien. Je ne vais pas craindre. Je ne craindrai plus rien. La maladie vient. Le guérisseur dit, ne crains rien, je suis avec toi. Les oppressions viennent. Et le libérateur dit, ne crains rien, je suis avec toi. La pauvreté, le chômage vient. Et le pourvoyeur dit, ne crains rien, je suis avec toi. Tous tes problèmes sont résolus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante c'est fait. Il dit, c'est fait. Le troisième élément maintenant, le troisième élément du deuxième point, le commandement au vainqueur, en avant, maintenant. Gloire à Dieu, j'avance. Gloire à Dieu, je marche de l'avant. Dieu, gloire à Dieu, je ne vais pas rétrograder. Dis-le pour toi, non que le ciel t'entende. Tu ne vas pas hum, faire marche arrière au nom de Jésus. Des meilleurs jours t'attendent. Des jours glorieux t'attendent. Des jours, des projets grands t'attendent. Les jours de la vie, des jours d'abondance dont tu rêvais, dont tu priais, sont sur le point d'apparaître devant toi. Et ça va t'arriver au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, Exode 14, 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Attendez un instant. Supposons que tu étais là et tu as vu ces Égyptiens, et tu as vu Pharaon, et tu as vu le char, et tu as été à l'école, et tu as étudié le développement de l'arme de, l'armée de, de et tu de l'Égypte tu savais que c'est la grande puissance militaire et tu étais faisais partie de ces gens et tu avais peur craintif et Moïse maintenant te dit et n'a rien dans la main. Tout ce qu'il avait, c'était une verge. Et quand Dieu lui parle, il n'entend rien. Il ne parle pas comme un tonnerre. Il parlait seulement à Moïse. Mais maintenant Moïse te dit que tout le monde, et toi tu étais là, ne crains rien. Restez en place. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais pour toujours. Maintenant, marchez de l'avant. Qu'est-ce que tu allais faire Certains vont feinter pour dire pas moi. Hein. Je ne vais pas marcher de l'avant en ce moment. Ce que je vous dis là, c'est Dieu qui m'a dit de, dire ça. Que malgré ce qui se passe, allez de l'avant. Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que tu vas Est-ce que tu vas dire Ah, il prêche seulement. Hein. Je ne prêche pas seulement. Hein. Je vous dis que Dieu a dit, je te dis, marche de l'avant gravis cette montagne. Lève-toi et secoue tes craintes, secoue toutes les choses contre ta vie. Marche de l'avant et je te verrai au sommet de la montagne au nom de Jésus. Il a dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ils ont marché. L'Éternel a ouvert la mer rouge et il va ouvrir ta mer il va ouvrir cet océan pour toi. Et tu marcheras de l'avant. Et tu iras de l'avant au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point, la pleine domination des pèlerins optimistes allant de l'avant. L'espoir est venu pour toi. Je dis l'espoir est venu pour toi. Trois éléments à, à voir. Premièrement, la délivrance par la verge de Moïse. La délivrance par la verge de Moïse. Deuxième élément, la domination par la parole de sa bouche. Troisième élément, le décret par le Dieu Tout-Puissant. Le décret par le Dieu Tout-Puissant. Voyons le premier élément, la délivrance par la verge de Moïse. Exode 14, verset 16. Lève-toi, lève ta verge, toi lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Nous sommes ces enfants d'Israël aujourd'hui. Je fais partie des enfants d'Israël d'aujourd'hui et tu marcheras sur une terre sèche, cette mer devant toi, sans un pont, sera divisée. Tu marcheras de l'avant, tu atteindras l'autre bord. Et de l'autre bord, à l'autre bord, tu chanteras les chants de victoire au nom de Jésus. Verset 21, verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux s'offendirent. Vous voyez le verset suivant, verset 22, on dit « Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Ça va t'arriver aussi. Amen. L'Éternel est prêt maintenant. Et il est debout maintenant au ciel. Il sait ce que tu endures. Et il va diviser cette chose. Et là, il n'y avait pas de porte. Là, il n'y avait pas de chemin. Dieu va frayer un chemin pour toi. Et le Seigneur va ouvrir les portes pour toi au nom de Jésus. Somme 110. Somme 110. Verset 2. Somme 110, verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Verset 3. Verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Les Israélites, tout d'un coup, toute cette crainte a changé. Toute cette crainte a été balayée. Et maintenant, ils avaient la foi. Les gens étaient disposés. Et comme Moïse a dit, marcher de l'avant. Tout a changé, tout a changé ce matin. Comme tu viens à cette retraite des ouvriers, toutes les craintes du passé sont parties, tous les doutes du passé sont partis, tous les désespoirs du passé sont balayés, toute la dépression du passé est balayée. Maintenant, la crainte de pourquoi est-ce que je marcher de l'avant. Regardez les Égyptiens, n'est-ce pas Est-ce que ce n'est pas mieux de mourir en Égypte Ton langage a changé de la mort à la vie au nom de Jésus. Le, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ordres massacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Deuxième élément maintenant, la domination par la parole de sa bouche la domination par la parole de sa bouche. La parole de sa bouche et la parole de ta bouche. Lorsque les deux paroles s'accordent, il y aura une explosion de miracles. Que j'entende ton Amen. Matthieu au chapitre 8, verset 8. Matthieu 8, 8. Matthieu 8, 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. » Regardez ce centenier-là. Qu'est-ce qu'il connaissait? Peut-être qu'il avait lu l'histoire de Moïse. Moïse a déclaré la parole seulement. Et il a dit aux enfants d'Israël de marcher de l'avant. Et il, il a doigté la, la, de la la mer, et peut-être elle a lu cela. Peut-être qu'elle a entendu parler de Josué. Au jour de la bataille, Josué a regardé et il a parlé, il a déclaré la parole seulement. Il dit, soleil, arrête-toi. Et toi, lune, arrête-toi. Et cela a été accompli. Qu'est-ce qu'il connaissait Peut-être qu'il avait entendu parler de comment Jésus par sa force et sa puissance, comment il déclarait la parole et que les démons étaient chassés et comment les maladies étaient guéries. Alors il a dit, je suis un homme d'autorité et je comprends l'autorité spirituelle aussi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et aujourd'hui, je viens, je viens vers toi avec la parole du Seigneur. Et je déclare cette parole dans ta vie. Je déclare cette parole dans ta famille. Je déclare cette parole dans ta situation. Tes problèmes sont résolus au nom de Jésus. Deuxième Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Toute forteresse dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, dans, dans ton cœur, dans ton esprit, sont renversées au nom de Jésus. Verset 5, on dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive. Ils ne vont pas te mettre sous leur captivité. Toi, tu amèneras toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Troisième élément maintenant, le décret par le Dieu Tout-Puissant. Le décret par le Dieu Tout-Puissant. Voyons Job 22. Job 22, verset 27. Job 22, verset 27. Tu le prieras. Qui veut prier? J'ai dit qui va prier. Tu le prieras. L'Éternel t'attend alors, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Verset 28 maintenant. Verset 28, à tes résolutions, à tes résolutions, à tes résolutions répondra. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez prendre des résolutions? Qu'est-ce que vous voulez décréter? ce que Dieu a déjà décrété contre Pharaon et contre les chars de Pharaon. Ce qu'il a déclaré, tu dis la même chose. Ce que Dieu a décrété contre tes maladies, ce qu'il a dit, c'est ce que tu dois dire. Ce que Dieu a décrété contre tes oppressions, c'est ce que tu vas décréter ce que Christ a dit et ce que Christ a décrété déjà. C'est lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et toi, comme roi, sous l'autorité du roi des rois, tu dis, tu décrètes exactement ce qu'il a décrété. Et c'est faire. Où es-tu? Je dis c'est faire. À tes résolutions, vous savez, quand nous disons levons, nous et prions, certaines personnes restent debout là, restent debout, ils ne disent rien, ils ne décrètent rien, ils méditent, ils se souviennent du message, ils jouissent du message, ils disent gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça, c'est pas le décret. Ils disent, oh, je remercie Dieu, je remercie Dieu. Ça, c'est pas un décret. Il dit seulement, oh, mon problème là, mon problème là, hein. oh, que le pasteur prie pour moi. Ça, ce n'est pas un décret. Mais aujourd'hui, la parole de puissance est dans ta bouche. C'est-à-dire la parole de puissance, d'autorité dans ta bouche. Tu, as tes résolutions, à tes résolutions, à tes résolutions, d'autres personnes peuvent parler, d'autres peuvent prier, mais à tes résolutions, tu, prends, tu prendras des résolutions et le succès t'accompagnera. Sur tes sentiers brillera la lumière. Je vais également prendre une résolution. Répète ça avec moi. Je vais également prendre une résolution et elle me sera accordée. Et la lumière brillera sur mon sentier. Ecclésias, Ecclésias 8, verset 4. Ecclésiaste 8, Ecclésiaste 8, 4, parce que la parole du roi est puissante. Tu es le roi, tu es la reine aujourd'hui, parce que la parole du roi est puissante. Comme tu parleras aujourd'hui, la puissance qui viendra de ta bouche va chasser toutes ces choses qui t'ont imprimé ta vie jusqu'à ce jour au nom de Jésus. Maintenant, Matthieu, Matthieu 16, 19. Matthieu 16, verset 19. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu ce que tu délieras, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Pensez à cela. L'autorité que le Seigneur t'a donnée, la puissance que le Seigneur t'a donnée, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce lieu où tu es là-bas, là, est-ce que c'est la terre ou bien au ciel hein? Dites-moi non. Alors, comme tu es assis sur la terre, là où tu es assis là, là où tu seras debout là, tout ce que tu diras en ouvrant ta bouche, rappelle-toi, rappelle-toi qu'il demande pas la foi, sans douter. Car celui qui doute est comme le flot de la mer, qui sont flottants alors que cet homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Seigneur. Mais détourne-toi de ce côté-là, fais face à ce côté, demande pas la foi, sans douter, et il te sera accordé au nom de Jésus. Et tout ce que, tout ce que, tout ce que, dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, dans ta profession, la clé dans ta main maintenant, et le, la balle est dans ton camp. Et tout ce que tu demanderas, il exaucera. Lis-le et ce sera lié au ciel. délis le et ce sera délié dans les cieux. L'autorité est là maintenant. Quiconque se lève là-bas maintenant pour manifester l'autorité. Est-ce que quelqu'un se lève là-bas déjà pour décréter, pour dire voici ce que Dieu a dit. Ce sera fait. Ouvre ta bouche maintenant. Ne pense pas, ne réfléchis pas, ne médite pas. Ouvre la bouche et par le Seigneur. Ce jour, ce sera fait.